हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये video Tally E R P nine को लेकर के और आज के इस वीडियो में खास क्या है आइए आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर अगर आप बिल वाइज डिटेल को चालू नहीं करते हैं ई आर पी नाइन की बात कर रहा हूँ अगर आप बिल वाइज डिटेल जो ऑप्शन आता है अगर उसे चालू नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा पहली बात ठीक है, है? F11 की प्रेस करना है F11 की प्रेस करते ही ये कंपनी फीचर्स आएगा यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स पे चले जाइएगा कंपनी हमारी इंडिया मार्ट वाली है ये हमने ले लिया अब यहां पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत देखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल दिया हुआ है इसको मैंने यस कर रखा है क्या होगा अगर इसको नो कर देता हूं कोई खास फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसी के बारे में जानना है तो इसको नो कर दिया है कंट्रोल ए कर देते हैं कंट्रोल ए करने के बाद अब हमें एंट्रीज करनी है ठीक है तो जैसे मान लीजिए कि हम एक परचेज में एंट्री पास कर लेते हैं तो यहाँ पे आए और परचेज बाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस कर सकते हैं आप तो ये F9 प्रेस कर लिया यहाँ पर सप्लायर का इन्वाइस नंबर डाल दिया एंटर किया एंटर किया यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो ये क्रेडिटर पार्टी मैंने बना रखा है एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे अब यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम ले लेंगे लाइक शुगर ले लिया हमने तो यहाँ पे लोकेशन की बात आएगी अभी फिलहाल मेन लोकेशन रख देता हूँ और यहाँ साठ किलो शुगर की बात करेंगे चालीस रुपये रेट के हिसाब से तो ये हो गया ठीक ये हमने परचेज़ कर लिया और इसको एक्सेप्ट भी करा लिया अब ये एंट्री हमें यहाँ पे दिखेगी ये देख सकते हैं यही हमारी एंट्री है जो हमने अभी पास की है ठीक है अगर प्रिंट करवाना है तो ऑल्ट पी करके प्रिंट भी आप देख सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो फिलहाल हमें प्रिंट तो अभी निकालना नहीं है ठीक है तो प्रिंट नहीं निकालना है तो फिर क्या करना है फिलहाल हमें देखना है कि पेमेंट करते वक्त क्या एक अलग से जो बिल वाइज डिटेल का विंडो खुल के आता था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही फायदा है बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को चालू करने का अभी हमने बंद कर दिया है तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी आने वाला नहीं है तो चलिए वापस से चलते हैं वी प्रेस करके बाउचर में फिर आ जाते हैं पेमेंट बाउचर में फाइव प्रेस करके और यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेज़र तो लगा लेते हैं क्रेडिटर पार्टी के लेज़र को अब यहाँ पर देखिए चौबीस सौ इनका बकाया दिखा रहा है अगर आप चौबीस सौ रुपये देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री नहीं आएगी देखिए कोई भी विंडो खुल करके नहीं आ रही है एडजस्टमेंट एंट्री वाली विंडो नहीं आएगी जब आप maintain bill wise detail option चालू नहीं करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री वाली विंडो नहीं आएगी यही अगर मैं इसको चालू कर देता हूँ बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से एफ प्रेस करके आ जाते हैं अकाउंटिंग फीचर में और एंटर करते हैं यहाँ पे यहाँ पे इसको चालू कर देते हैं ये यस कर देते हैं ये यस कर दिया कंट्रोल ए कर देता हूँ ठीक है अब देखिए इसमें क्या इफेक्ट आता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो यहाँ वी बटन प्रेस करके आ पेमेंट बाउचर में इन्हीं का बाकी था लोकेश प्राइवेट लिमिटेड तो क्रेडिटर पार्टी हमारी यही है तो इनको हम चौबीस सौ रुपये पेमेंट कर रहे हैं तो ये चौबीस सौ रुपये जैसे ही डालेंगे तो ये बिल वाइज डिटेल वाली विंडो आ जाती है यहाँ पर अलग अलग तरह का एडजस्टमेंट आपको मेथड दिखता है एडवांस है कि अगेंस्ट है किसी बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करना है कि नया पेमेंट है या ऑन अकाउंट जो कि विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है वो है तो जो भी आपको लगता हो कि ये हो सकता है वो आप डाल सकते हैं यही फायदा है बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को चालू करने का उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video